哥哥。 watak penyanyi kuwi iki pancen wiwit mangkat saka ngomah iki awake krasa lara. Alah tilik ana geger kira pak kerokan tok iki lho. Ni nek wis tekan papan padunungan sing dituju Nah, eh, insyaallah barokah saka ngersani Gusti Allah diparingi sliramu. Paras. Amin. Nah, iya. Nanging seleramu seleramu nate nganti Tresno lahir terus tanggame loro bronto baik sing kepenak. Mangga Mas. ora enek tenan iki. Ora apa-apa. Ora enek satu tumbuh seribu kok ya gelem ta dadi demenanku. Gelem. Kosok gelem kabeh ya ora kuat. Ora rasane padha ae. <laughs> Ya beda to. Wong kaya yo ngene kok padha ira ya. Berarti kowe iki anu mati rasa. <laughs> bapaknya mau Itu mas Jangan mawon Ayo Siti Orang ngangguk Monggo Eh lapie Monggo kang mas Orang ngangguk Ngangguk orang Les gak pernah ngangguk Kondak kandang dek aku lain dicedai penyanyi lain warem tenang penyanyi nih terus ke mbak terus ke ngadek lu mbak wes ngadek wik mau kok ya wah mbak minu saya nyawang mbak purki Barang ngerti rasanya jur jaluk loh marem tenan. Jajar kene no, Mbak. Sutingen Mas, yeah, yeah. nang kene karo Mbak Mur, Mas. Kira-kira patut ora, Mas? Kakang kudoro. Werkudara. <laughs> kudoro kurang dhuwur. Mangga tutuk ne. Wes pas dine. kuping kan leng, Untuk kenang-kenangan kan Pak Pur. Anji. Ya, tadi ya. Anji. Matur suwun nggih Pak nggih. Anji. Sami-sami kula nggih matur suwun. Monggo Mas, good.